Das verstehe ich sogar auf. auf. Das, das ist gut, das Telefonnudeln, ne? Das ist lecker. Come on, Cake, you got it. Du müsstest das E durch A ersetzen. Oder AN. Und das H ohne O